Myślisz, że jesteś godec, że możesz decydować, że możesz siać nienawiść, ustalać jakąś normę pełnym nienawiści, światopoglądem. Przyznaj, podnieca ciebie przemoc wobec kobiet, dla ciebie liczy się tylko twoja wersja. Jesteś dla innych ludzi po prostu niebezpieczna, szczególnie dla dzieci, którym odmawiasz edukacji. W następnej ustawie może zakażesz menstruacji. Odrzuć projekt Godek, odrzuć projekt Godek I tak zrobimy protest, i tak zrobimy protest Nie składaj parasolek, nie składaj parasolek Powstrzymaj piekło kobiet, powstrzymaj piekło kobiet życie. Dewiacją jest nienawiść, a nie bycie człowiekiem. Z ludzkimi pragnieniami, z ludzkimi emocjami, z ludzkimi problemami. Lecz ty nie rozumiesz, bo jesteś zaślepiona doktrynami. Smutne i swoje hetero życie, w którym nie ma miejsca na samodzielne decyzje Jest pranie mózgu, rzucanie hejtem Żydzi się seksem, pewnie dzieci przychodzą na świat Przez niepokalane poczęcie Odrzuć projekt Godek, odrzuć projekt Godek tak zrobimy protest, i tak zrobimy protest. Nie składaj parasolek, nie składaj parasolek. Powstrzymaj piekło kobiet, powstrzymaj piekło kobiet. Większość społeczeństwa nie chce twoich ustaw. Przestań wreszcie kłamać, nikt nie chce tego słuchać. Języka nienawiści do kobiet i do życia. To co robisz to nie troska, tylko raczej polityka. Odrzuć projekt Godek, odrzuć projekt Godek tak zrobimy protest, i tak zrobimy protest. Nie składaj parasolek, nie składaj parasolek. Powstrzymaj piekło kobiet, powstrzymaj piekło kobiet. Odrzuć projekt Godek, odrzuć projekt Godek. I tak zrobimy protest, i tak zrobimy protest. Nie składaj parasolek, powstrzymaj piekło kobiet, powstrzymaj piekło kobiet, powstrzymaj piekło kobiet. Odrzuć projekt Godek, odrzuć składaj parasolek, nie składaj parasolek Powstrzymaj piekło kobiet, powstrzymaj piekło kobiet Odrzuć projekt Godek, odrzuć projekt Godek I tak robimy protest, i tak robimy protest Nie składaj parasolek, nie składaj parasolek Powstrzymaj piekło kobiet, powstrzymaj piekło kobiet